армысыздар тәлім тв арнасының телекөрермендері дәл қазір тікелей эфирде сырласайық бағдарламасы және оның жүргізушісімен маржан садуақасова бүгін дүйсенбі жаңа апта басталды баршамызға жемісті болсын әрбір ойлаған істеріңіз жүзеге ассын деген тілек білдіреміз және бүгін сырласайық бағдарламасында керемет тақырыпты қозғап өздеріңізбен әдемі арулармен бірге сырласатын боламыз бүгінгі тақырыбымызды айта өтейін баламды қызғанамын деп аталады яғни баласын Келінен қызғанатын аналар бар арамызда немесе керісінше баласын енесінен яғни әжесінен немересін қызғанатын келіндер бар сол кісілерге бүгінгі тақырыбымыз арналады бұл қаншалықты дұрыс немесе осындай сәттерден осындай жағдайға тап болған жандар қандай шешім қабылдаса немесе қандай жолдарын дұрыс жолдарын көрсетсе болатын бүгін біздің әдемі ардақты әжеміз ә, маржан өсербайқызы қош келдіңіз және аясын әбішева блогер қызымыз жақсылап тәтпіштеп айтатын болады сіздермен студияда қауышып отқаныма қуаныштымын қош келдіңіздер деймін рахмет ә, енді апа өзіңізден бастайық ә, екеуміз аттаспыз <laughs> сіз енді өзіңіз мені жақсы танисыз біз бір бірімізді білеміз деймін да өйткені негізі маржан апамызды көп адамдар танитынына мен сенімдімін себебі біздің өнер әлеміндегі ә, өзіндік орны бар өзіндік тұлғалық атын қалыптастырған ерболат төлегеновтың анасы екен баршаңызға бір айта кеткім келіп отыр сондай қуанышпен мақтанышпен айтамыз ә, балаң жақсы болса деген сөзден артығы жоқ дейді ғой сол сіз, сіз сол сөз сізге әдемі келетін сияқты аллаға шүкір расымен де ұлыңызбен мақтанамыз қазақтың баласы сондай елге біздің қазақ еліне сондай елдің ұлын сыйлағаныңызға сізге бір алғысымызды тәлім тв арнасының атынан жеткізгім келеді ал бақытты әже ардақты ана өзіңіз бүгінгі таңда сіз де кезінде келін болдыңыз бүгінгі таңда өзіңіз енесіз сол сіз ерболаттың қолында бірге тұрасыздар ғой иә иә қайырлы күн баршаңызға телекөрермендер иә ерболатпен бірге тұра. ерболат менімен бірге тұрады десең <laughs> дұрысы солай десеңізші иә дұрысы солай иә. өте қуаныштымыз енді осы келінмен бірге бір шаңырақта тұрып жатқаныңызға қанша уақыт болды не он екінші жыл болады ерболат пен айшылумен бірге тұрып жатқаныма өте қуаныштымыз енді сол бастапқыда келініңіз келген сәттен бастап бір кішкене еске алып бір тарихқа көз жүгіртсек қалай қарайсыз енді тақырыбымызға сәйкес сіздің де енді бізге айтарыңыз бар екенін білеміз сол өзіңіздің ойыңызбен бөлісіп кеңірек әңгімені өрбітсек енді келем, кел мен бала жайлы ма әлде иә келін мен бала жайлы мысалға енді өзіңіз келін болдыңыз иә мысалға қазақта жалпы салтта бір осы үлкен баласын ә, жаңа ата әжесінің баласы деп жатады иә кейде өзіміздің де мысалға үлкен мамаларымыз аналарымыз айтады ғой сендерге бала қайда біріншісі біздікі өзіңкін сосын туып аласың деген сияқты қазақтың сөздері ғой бір әдемі иә осы жағынан енді өзіңізде немереңіздің мысалға алғашқы немереңізді өзіңіз бауырыңызға басқан кезіңіз болды ма иә енді э, келінмен баламен тұрып жатырмын Ә, негізі үлкен баланы жаңағы қазақтар енді бірінші немересін өзі емденген ғой ата әжелері мен де емдендім ә, ерболатымның үлкен баламның да бірінші ержан деген баласы бар енді олар бөлек тұрғаннан кейін бөлек өздерімен бірге тұрады енді мына бірге тұрғаннан кейін мен дәулетжанды өзім өзіме емденіп алдым бірақ емденгенменен енді баланы ә, немерені негізі әке шешесінің тәрбиесіне берген дұрыс деп ойлаймын енді бізді сол кездерде бізде келін болдық енді біртіндеп ана болдық сондықтан енді э, қалай деп айта мен немерені жақсы көреміз ғой бірақ тәрбиесін мен әке шешесіне өзіне бердім өзіне бердіңіз түсінікті ал енді сіз өзіңіз келін болып түскенде сіздің үлкен ұлыңыз мен келін ата әжесінің баласы болды ма мен келін болып түскенде біздің үйде э, мен барғанда 12 бала болды сондықтан үлкеніміз бізден үлкеніміз шығып кеткен біз екінші болдық біз де бөлек шықтық енді бала көп болғаннан кейін бізде қазақта бөлек шығара береді ғой мен иә өзім өз балдарымды өзім тәрбиеледім бірақ ата әжесіне апарып жаңағыдай сайы барып сәлемдесіп барып сөйтіп тұрады немересі мен ата әжесінің арасындағы енді махаббат менің ойымша бір ерекше болатын сияқты иә, иә өйткені <laughs> кейде өзіміз де анамызға әкемізге күлеміз ғой бізге бізді өйтіп еркелетпеуші едіңіз қазір немерелерім басқаша жақсы көреді <laughs> зейнетақыларын сол кісілерге береді деген иә. сияқты yeah. <laughs> немере енді өте тәтті болады ғой ол баладан да тәтті болады баладан да өте тәтті мен үлкен қызымның бір ұл бір қызы болды енді қыздың баласы ғой дегенмен сол үйленгенде мен өзім балдарым үйленгенде қуандым но бірақ анау бір немере деген мықты үлкен маған қуаныш соның тойында мен басқаша болып жүрдім да өте қызық өте э, жақсы еді әдемі біз енді немеренің тойын көрген бізге өте қуанышты сондай бір сәттер болды керемет енді алла тағала сіздің шөберенің тойына баруыңызды жазсын құдай қаласа сол күндерге жетейік әумин күтіп әрбір ана өз баласының өз немересінің тойында шалқып жүргенге не жетсін иә ал енді аясын ханым өзіңіз дәл қазіргі таңда енді тұрмыс ә, отбасын құрғандарыңызға биыл 11 жыл толды иә ә, енеңізбен бірге тұрасыздар шаңырақта ал сіздің қызыңыз қалай әжесінің қызы ма қайырлы күн ә, бізге де шаңырақ көтергенімізге 11 жыл болады 11 жыл бойы енемен бірге тұрам. ең үлкен қызым енемнің аузынан түсіп қалғандай кішкентай копиясы десек болады түрі де мінезі де енемнен аумайды сондықтан енді ол кісі өзінің ұлдан бірінші немересі болғандықтан қызым деп еркелетеді мен ә, ешқа, қызғанған жоқпын өйткені ә, бізде қазақта сондай ғой енді ең бірінші немересін өзімнің балам деп еркелетеді бірақ менің енем өте ақылды әйел ол кісі біледі ә, еркелетемін керегін әперемін бірақ тәрбиесін әке шешесі өзі ә, өз қолына алсын деп тәрбиесіне ә, араласпайды соған үлкен рахмет айтамын өйткені ә, енді біз қараймыз жан жағымызға әртүрлі достарымыз бар кейбір әжелер шектен тыс жаңағы еркелетеді қатты еркелетеді қатты еркелеткеннің себебінен баласы әке тыңдамайды сөзін тыңдамайды адам құрлы көрмей кетеді сол нашар деп ойлаймын сол дұрыс зат емес сондықтан э, еркелетіп өзімнің қызым десе де бірақ тәрбиесін әке шешесіне берген дұрыс деп ойлаймын екеуіңіздің ойларыңыз бір жерден шығып тұр ғой <laughs> жақсы сырласып болайын деп тұрмыз ғой бүгін <laughs> иә енді апа жаңа айтып жатырмыз ғой жаңағы э, көбіне енді немере жағын айтып жатырмыз кейде э, аналар бар өз балаларын келіннен қызғанатын сіздің өміріңізде осындай жағдай болды ма жоқ мен ондай не жағдай болған жоқ себебі мен өзім бір елге бар келім болдым сондықтан ол да біреудің баласы ғой мен өз баламды сондай қылып сезіндім ондай ол біздің ата салтымыздан келе жатқан салт қой енді ол қызғану деген білмеймін ондай ондай не болған жоқ жағдай болған жоқ бірақ енді алғашқы кездері мен баламның енді өнер адамы ғой киімдерін несін дайындағанда мен келінімен бірге даярласып жүрдім себебі өзім үйреніп кеткенмін ғой солай иә, иә. баламды дайындап а соңынан уже мен өзіне біртола тапсырдым қазір енді иә қазір мен ондай неге араласпаймын <laughs> жақсы керемет ал енді өз басыңызда да болды ма мысалға сіздің енеңіз иә яғни екінші анаңыз мысалға ұлын сіздің жолдасыңыз сізден қызғанған сәт немесе жаңағыдай тірлікке араласу ас үйде болсын деген сияқты енді біздің кезімізде енді кішкене әрегіректеу ғой енді біздің өзіміз енді міне жетпіске келейік деп тұрмыз сондықтан ондай нелер болған шығар енді біз біз де баламыз ғой білмеймін енді ондай жағдайларды ұмытып та қалдым ұмытып қалдым ұмытып қалдым болған шығар енді жаспыз ғой енді бізде де қателік болады ене мен келін деген енді ол бір бір үйде тұрғанмен да болады ғой үйде кесеақ сылдырамай тұрмайды дейді болып қалады енді сондықтан енді біреулер мысалға шекісіп қалады біреулер көзбен түсініседі мен мысалға айсұлумен бірге тұрамын келініммен мен көзіммен ғана түсіністікпенен қараймыз біз біліп қалады енді екеуміз бүйтіп неғылып қалсақ көзімнен түсініп қалады ол да ә, сізге ұнамаған нәрсе болса иә иә ұнамаған болса да керек затты да мысалға көзіммен бүйтіп енді бір дастарханда да отырасың ғой керек зат болып қалады соның өзін уже ол мен қант іздеп қаласың бір иә, майлық қалған кезде иә соның өзі жұлып кетеді ғой көзіңізді <laughs> иә көзқарасыңыздан байқайды да жүгіреді ғой <laughs> сондай нелер болады енді күшті керемет енді бұл деген демек сіздердің толыққанды бір біріңіздің түсінетіндіктеріңіздің бір белгісі деп ойлаймын өте жақсы солай жалғасын таба берсін сіздер сияқты аналарымыз көп болсын осылай тез түсінісіп тез шешіліп деген сияқты иә енді аясын ә, сіз жаңа айтып жатсыз мысалға сіздің жолдасыңызды енеңіз қызғанған сәттер болды ма жарайды сіз қызыңызды бердіңіз апасының копиясы екенін білдік жақсы көресіз түсінеміз бәлкім басында мысалға сондай сәт болған болса да бір кішкене бір бүгіп қалмай айтсақ деймін неге өйткені дәл қазір теле э, көрермендер иә біздің дәл осындай жағдайға тап болған жандарға бір сабақ ретінде дейік тәлім тәрбие ретінде айтсақ деген ниетпен иә мысалға бәлкім сіз де сол жағдайға душар болдыңыз сосын сіздер сөйлесу арқылы немесе бір басқа нәрсе арқылы бұның бір шешімін тауып бүгінгі таңда ол нәрсе мүлдем орын алмай кеткен шығар сонымен бір бөліссеңіз өмірлік бір тәжірибеңізбен менің енем сізге енді есіңізде шығар иә он бір жыл ғана болды ғой он <laughs> бір жыл ғана менің енем бір ұлы бір қызы бар яғни қызы күйеуге тұрмысқа шығып өзімен өзі бөлек тұрады ұлы қолында енді бір тал ұл ә, бір қатты қызғанып менен ә, қызғанғаны болмаса да ә, енемнің ойындағы келіні идеальный бір өзінің келіндік несі бар э, қалай айтсам болады ә, фигурасы бар осындай келін болу керек деген сол э, қалауы қалауы иә сол қалауына сай болу үшін ол кісі біраз негізі былай жасау керек деп соңында біраз ә, соңында деймін ғой басында иә біраз қызғанғандай болды да менің қалауым мынандай еді негізі дегендей айтып деген талабы иә, талабын айтып қалады енді ол кезде мен жаспын ғой жаста күйеуге шықтым басында мен түсінбейтінмін неге сөйтіп айтады мен де үйренемін онда тұрған ештеңе жоқ деп ә, біраз жаңағы түсінбейтінмін ол кісіні уақыт өте келе мен түсіне бастадым негізі ә, біздің жанұямызда ә, енемнің рөлі үлкен ә, біз мысалы үшін күйеуіміз екеуміз көп затқа үйрендік ол кісіден мен келін ретінде ең бірінші бала келін болдым одан кейін ана келін болдым үш баланың анасымын енді осы ана келіннен дана келінге бір ә, шаг жасау үшін бір қадам жасау үшін кешіріңіздер ә, менің енемнің рөлі үлкен болды көп затты үйретті мен ол кісіге үлкен алғысымды білдіремін ол үшін өйткені қызған қызғанған жоқ негізі бірақ ә, сондай бір түсін, түсінбейтін ә, нелер болып қалды да түсін, түсініспеушілік бір жайттар иә иә жайттар иә енді алла қаласа дана келінге жетіңіз дегіміз келеді ә, біз енді тікелей эфирдеміз ғой бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен сол кісінің сұрағын тыңдап алайық сосын сіздің ойыңызды әрі қарай жалғастырамыз алло саламатсыз ба сіз тікелей эфирдесіз саламатсыздар ма ба қоятын сұрағым бар еді иә бірінші өзіңіз таныстырып кетсеңіз мен бір рет жалғыз баласынан күйеуге шыққан едім енеммен білместірата баласының қылған асылдығы сол енді мен енеммен арамды бұзып алмай қарым қатынасты қалай жақсартсам болады деген ақыл кеңес сіздерден сұрайын деген едіңіз иә түсінікті ал сіз тұрмыста екеніңізге қанша жыл болды үзіліп кеткен сияқты жарайды енді бір осыған апа өзіңіз бастайсыз ғой деймін бірінші қандай кеңес бересіз жалғыз бір үйдің жалғыз ұлына тұрмысқа шықтым дейді бірақ енем қызғанады баласын дейді соған қандай кеңес бересіз енді келінге енді э, бұл келін қанша жыл бірге тұрды мен білмедім сондықтан енді енесін енді қалай деп айтайын бірге тұрғаннан кейін енді ол біртіндеп үйрену керек енді енесінің жағдайына қарай солай істеу керек енесінің жағдайын істеу керек енді жалғыз бала болғаннан кейін енді ол бәрібір ол анасын тастамайды бала сондықтан ене енеменен келін бір неде сырласып бір бөлек мысалы бір шайда отырғанда бөлек болып қалады ғой сол кезде бірімен бірі жақсы сырласып бір бірін түсіністікпен қарау керек ол сөйтіп қана біртіндеп болады ғой енді ана әртүрлі ғой енді ана болғанмен де ол да қызғанады баласын енді қандай жайтте қызғанады қандай жағдайда қызғанады мен білмеймін ғой сондықтан біртіндеп болады не болса да енеңіздің көңілін табу керек не болса да енесінің ол кісі ана иә, иә өйткені сіздің сүйікті жарыңызды дүниеге иә. әкелген жан сіздің болашақ балаларыңыздың әжесі және де бірге тұратын болғандықтан ол сыйластықты бұзып алмауы керек дұрыс қой иә енді кейде расымен де осы ә, бір өзім деген жас келінмін ғой дегенмен бір келіндер жақтағаным емес кейде бір естіп жатамыз ол қанша мысалға келін ененің көңілін тапқысы келгенмен ә, бұл кісі де келін де басқа үйде басқа дәстүрде басқа салтпен мысалға иә мысалы жиырма беске келіп тұрмысқа шықты делік 25 жыл басқа тәрбиеде жүрген қыз ә, жаңа үйге келіп сіңісіп кетуі де оңай емес осы сәтте кішкене ә, яғни жаңа екінші анасының да бір қолдауы қажет болатын сияқты осы сәтте бір аналарында бір келіндеріне қолдау көрсетіп кішкене тартып иә сол үйдің бір салтымен таныстырып әр үйдің бір ұстанымдары болады деген сияқты жалғыз келін болғаннан кейін енді біртіндеп тәрбиелеуге болады ғой үлкен кісі ғой сондықтан ене деген енді бәрін үйретуге тиісті деп ойлаймын енді ол, ол да бір үйдің баласы ғой келіп жатқан сондықтан иә. түсіністікпен қарап кішкене ол екінші үйге үйреніп кету үшін да ол кемі бес жылда артқа тастау керек қой ең аз болғанда ең аз болғанда иә ең аз болғанда түсіністікпен қарап оны да ол да баласы ғой енді тәрбиелеу керек негізінде сөйтіп ойлаймын енді білмеймін басқа <laughs> енді аясын сіз де жалғыз ұлына тұрмысқа шығып отқан келіншексіз ғой бұл кісі ақеркеге бір көмегіңізді айтып жіберіңіз енді кеңесіңізді сіз қалай таптыңыз енеңіздің көңілін ә, бір жақсы сөз бар ғой ұлын жақсы көріп анасын қалай жақсы көрмеуге болады ұлын жақсы көрсеңіз анасын да жақсы көру керек анасын да толықтай қабылдау керек ол кісі елу жаста ма алпыс жаста ма біз ол кісіні өзгерте алмаймыз сол кісінің үйіне келіп тұрған ол кісіні сыйлап құрметтеп тілін таба білу керек деп ойлаймын сол енді ол да ә, жаңа апамыз айтып кеткендей 5 жыл уақыт па 6, жыл уақыт па үйреніп кетуіне уақыт керек бірақ ә, адам деген өзіне сенімділігі болса күйеуіне деген махаббаты болса оның бәрін жеңіп шығады деп ойлаймын иә енді бастысы ақерке сіз ең бірінші ниетіңізді түзулеп екінші анаңызды дәл сол қалпымен қабылдап ә, күйеуіңізге деген махаббатыңызды анаңызға да арнасаңыз сіздегі де мәселенің шешілетініне біз сенімдіміз сәттілік тілейміз енді жаңа бір ойды әдемі аяқтап жатыр едік аясын сол жаңа қызғаныш тақырыбын енді тақырыпты солай алып отырмыз ғой енді осы кісінікі де сұрағы да соған сай келіп отыр деген сияқты сондай ә, жаңағыдай айтып жатса мен менен бір идеал келінді күтті дегендей енді бүгін сізге ол кісі бір разылығын айтқан кезде енді он бір жыл өтті ғой енді арадан сондай сәт болды ма қазіргі таңдағы байланыс қалай енді бірінші кездегімен салыстырмалы түрде артқа он жылды лақтырсақ қазіргі қарым қатынасымыз өте жақсы өзімнің анамдай болып кетті өзімнің ә, жанашыр адамым болды ә, керек кезінде қолдайды ақылын береді көмектеседі Э, оның бәрі 10 жылдық жұмыс апамыз айтады 5 жыл деп бізде 5 жылдан көбірек уақыт кетті оған э, жеті сегіз жылда ол кісімен э, өте жақсы қарым қатынаста болдық бір бірімізді толықтай түсінеміз ол кісі айтады жас кезінде тура сендей болған едім менде деп ол кісі өзінің жастық шағын есіне түсіреді маған қарап тура сен сияқты шай құйғаны да сен сияқты болушы еді деп <laughs> есіне түсіреді оның бәрін ә, қарап келсем ойлаймын уақыт э, өте адамдар бір біріне үйренеді бір бірінің тілін табады ә, ең бастысы сол уақытты жақсы қолдана білу яғни бір үйрену алдыға ұмтылу тез ажырасам деп жаңағы кетіп қалмау үйрену керек бәрі уақытқа байланысты болады түсінікті енді жаңа ажырасу деп жатырмыз иә статистикаға кішкене назар аударатын болсақ бізде қазіргі таңда өкінішке орай жастарымыздың арасында осындай ажырасу өте көп белең алып жатқан бәрімізге белгілі соның арасында жаңағы себебі мен салдарын іздеп сауалнама жүргізген кезде яғни ә, күйеуінің анасымен ә, кеткен келіннің саны өте көп екен енді оның жаңағы себеп салдарының бірі жаңағы ененің баласын қызғануынан да екен осындай жағдайлар әрине біздің жүрегіміз ауыртады дегенмен жол бермеуіміз керек екені анық қой бірақ осындай өміріңізде мысалы бір таныстарыңызда болды ма сондай жайт кезіккен мысалға осындай жағдай менің де осындай бір танысымның басынан өтіп еді деген сияқты дәл осы уақытта ойыма келмей тұр бірақ енді бар ғой өмірде көріп жатамыз ғой ене мен келінмен сыйыспай айырылып кетіп жатады енді ол өте қиын жағдай ғой енеге бола күйеуінен айырылып кету деген ол өте дұрыс емес зат күйеуге тигеннен кейін сол үйге барып сол үйге тастай батып судай сіңу керек сондықтан келіндер дұрыс түсіністікпен қарау керек деп ойлаймын енді балдары болады сондықтан енді ол алдағы уақытта баланың жағдайын ойлау керек баланы қалай әкесіз қалай тәрбиелейді мысалға біздердің уақытымызда да болды ондай біз енді э, шыдап жүрдік қой мысалға қазір енді э, былай қарасаң барлығы дайын ғой машинаға кірді салып тастайды жерге бірдемен істей қояды бәрі дайын ғой мысалы газ дайын тұр мысалы біздер от жақтық э, қолмен кір жудық енді ондай бір қазір жағдайды көріп жатқан жоқпын барлығы дайын тұр ғой шынымен келіндерге сондықтан енді бір жағына бірге отырғаннан кейін қарап отырпайсың көмек болады ғой бірақ енді ол енеге бола айырылысып кету деген ол өте дұрыс емес зат деп ойлаймын осы сәтте ер азаматтарға қиын сияқты иә анасын таңдай ма әйелін таңдай ма иә, келін таңдаса жаңағыдай қазақтың енді несі бар ғой жаңағы бір әйелдің артынан кетіп қалды деп жатады иә анасын таңдаймын десе отбасы бар баласы бар оны қимайды деген сияқты осы сәтте бір екі жақтан да мынау контакт дейміз ғой сол нәрсе байланыс дұрыс болу керек сияқты өйткені барлық кінәні де келінге де артық болған дұрыс емес шығар бәлкім ол анамыздың да басынан кейде бір көптеген жағдайлар өткенде болуы мүмкін сол себепті айналып келгенде бәрі түсіністікке байланысты дейсіз ғой апа түсіністікпен қарау керек енді барлық үйде болады ғой мысалға менің өзімде де болады мысалы енді болады ғой үй болғаннан кейін ренжісіп қалмағанмен бір бір жағдайлар болады мысалға келінге айтатын мен мысалға өзімнің балама қарап қалам да үйде мысалы бір кемпірмен бір әйел ғой үйде ол кіріп келгенде менің балам екеуміз бірде екі жерде қабағымызды түйіп отырсақ ол қалай болады мысалға мен сол уақытта сол жағдайды көп ойлаймын сондықтан келінмен шыны керек подружка болу керек қой деп <laughs> ойлаймын өзім сондаймын иә қазіргі уақытта әдемі алды осы осы әңгіме болды ғой деймін иә көбірек айтыңызшы осы туралы <laughs> сол ене келін бір бірімен подружкасы болса ол үйде бала кімге қарарын білмей қарады сондықтан кіріп келгенде бала жайдары кіру керек қой ешқандай қабақ түймеу керек үйді қырық мысалы бір күн ұрыстың қырық күн кесірі бар дейді ол иә. болмайды ұрыс, ұрысып үйде берекесі кетеді оны балдар тыңдап тұрады мысалға енді болады ғой үй болғаннан кейін мен енді өзім шын мәнінде білмеймін енді келіндеріммен келінім бар ұрсып бүйтіп неғылып көрген жоқпын енді болады ғой айтып андай бүйтіп айтып айтып тастаймыз біз енді негізі ақтөбелікпіз ғой шалқарлықпыз <laughs> біздерде андай бүйтіп андай арт жағына бүйтіп андай ой сіз бүйттіңіз ғой деген сөздер болмайды бізде бірден ана патырлатып айтып айтып тастаймыз ұрсып ұрсып <laughs> ұрсатын кезде сондықтан енді еркелейтін жерде еркелетіп аламын десеңізші иә жоқ енді қазір уже он екі жыл болды менің айшылуым енді ол үлкен келінім де бар мысалы келіндермен немере келінім бар жаңағы үш келін бір қонақ шақырсақ біздің үйде жүреді бірінен соң бірі жүреді енді ол қазіргі уақытта біздің енді ұрсатын да кезіміз емес деп ойлаймын енді өзім өз басым енді жетпіске келіп қалдық біз енді қалған уақытта бір алла біледі ғой сондықтан еш ұрсудың қажеті жоқ деп ойлаймын балдар өзі келістіріп жатыр істеп жатыр қонақ шақырылып жатыр бәрі істеліп жатыр не істеймін біз бізге не керек мысалға баламыз тауып беріп жатыр оны үйлестіріп жатыр келіндер барлығы болып жатыр сондықтан енді ене де түсіністікпен келінге қарау керек деп ойлаймын ол да бала ғой үйренеді біртіндеп ол біз мысалға осы уақытта бәрін үйреніп болған жоқпыз ғой сол кезде біз де сондай болдық біз болмадық деп айтпаймыз мысалы мен енді өз басымда болды қандай жағдай болмасын барлығын кішкене неғылып қарау керек енді түсіністікпен олар да келін болды ғой баласы үшін ол да бір мезгіл кішкене тоқталып жаймен айтуға болады бұлар да бала ғой енді түсінеді ғой біртіндеп түсінеді ғой адам қап қазір енді баланың өзін туғаннан бастап өсіреді ғой шомылдырады оны өсіреді сондықтан сондай ғой келіндер де сондай неде жатады бүйтіп бұл енді бітпейтін тақырып деп ойлаймын иә бұл ене мен келін немесе жаңағыдай қызғаныш енді осындайға ә, жағдайлардың алдын алуында ә, бәріміз жаңағы бір неге топшаладық қой енді түсіністік ортадағы деп иә енді біз бүгін сізді арнайы қонақ етіп шақырып отқан соң мында жақсы бір сауал келіп отыр екен сізге ерболат төлгеновтың анасы ғой бұл кісі кезінде немен айналысты қалай екен бір өзі жайлы толығырақ айта кетсе деп кішкене тақырыптан ауытқысақ та бірақ енді сізге деген арнайы құрметпен қойылып отқан сауал екен сол өзіңіз жайлы айта өтсеңіз немен айналысты дей ма иә аха енді ә, бәлкім кезінде өнер адам болды ма ерболат төлегенов анасына ұқсаған ба деп жатыр жоқ мен негізі ақтөбе облысы шалқар ауданынан келгенбіз біз осы ерболат осы жақта оқып бітіргеннен кейін осы жаққа көшіп келдік папамыз қайтыс болып кетті сосын енді мен осы кенжеме еріп келдім мен негізі өнер адам емеспін шалқар районында межрайонный база деген бар қойма сонда істедім сауда жөнінде э, қоймашы болдым қойма меңгерушісі болдым сол шалқарда өстік қанша жыл қызметте болдыңыз енді қоймада <laughs> қоймада 25 жыл істедім әуелі жәрдемші болдым одан кейін бухгалтерияда істедім кооперативный техникум ғой бізде ол кезде бітіргеніміз сол кооперативный техникум бітіріп бухгалтерияда істеп одан кейін қоймаға ауыстым қойманың өзінде сол 15 жыл негізі 25 жылда істедім барлығы бір жерде істедім әуелі екі жыл он бітіргеннен статистика аудандық статистика бөлімі дейді ғой жаңағы санақ бөлімі сода екі жыл істедім инспектор болып одан кейін сол базаға ауыстым да сода сол жерде істеп шықтым өнерге қатысым жоқ <laughs> балам алайда өнерлі жігітті дүниеге алып <laughs> иә. келдіңіз алла берген енді осы кенжем екі ұл бір қызым бар сол өнерге шы ерболат келді шы осы ерболатқа еріп келдік енді кішкентайым қалай келгенімді өзім де білмеймін бірақ аллаға шүкір осы уақытта енді аллаға шүкірмін деп ойлаймын бәрі жақсы балдардың арқасында аллаға шүкірмін бәрі шүкір иә ал енді осы ерболатқа келінді өзіңіз таңдадыңыз ба келініңіз қай жақтікі келін ақтөбенікі ақтөбенің бір түйір қызы ол үйде ұл да жоқ қыз да жоқ мен таңдаған жоқпын ерболат өзі алматыда жатырып ақтөбеге гүл жіберіп өзі таңдап алған <laughs> талғамы өз жағына түсіп тұр ғой өзінікі иә, иә мен керемет ал иә. енді бізге тікелей эфирге хабарласқан көрерменіміз бар екен қояр сауалы бар екен тыңдап жіберейік сәлематсыз ба сіз тікелей эфирдесіз алло баламды қызған саламатсыз ба баламды қызғанамын тақырып бойынша менің сұрақтарым бар еді сіздерге аха тыңдап тұрмыз сізді деп ененің маманың баланың ене мен келін арасындағы байланыс жақсы болу керек па или бала мен келіннің арасындағы ерлі зайыптылар арасындағы байланыс жақсы болу керек па бөлек тұрғаны жақсы ма енемен или бірге тұрғаны жақсы ма соны қандай деп ойлайсыз сіздер соны талқыға салып маған сұрағыма жауап бересіздер деген ойдамын рахмет жауап береміз алла қаласа енді бала үйленгеннен кейін ол бала мен келін былай да жақсы болады жақсы көрмесе ол алмас еді да сондықтан бұл жерде мен сізге айтатыным сіз келінмен жақсы болуыңыз керек келін сізбен жақсы болу керек деп ойлаймын ал енді жаңа бірге тұру керек па бірге тұрмау керек па деп жатыр бірге тұру керек енді ол кенжесі болса егер де енді қазақтар бір тал болса мысалға енді қайда барасыз сіз мысалға келін енемен бірге тұрмай сіз ертең қартаясыз енді үлкейгеннен кейін адам кішкене ауырады сырқайды сондықтан мен менің нем бойынша келін баламен бірге тұру керек деп ойлаймын түсінікті сіз не деп ойлайсыз аясын ханым ә, әрине сіз енді бірге тұрасыз он бір жылдан бері бірақ бөлек тұрғыңыз келе ма ә, мен бөлек тұрғым келеді ә, негізінде ә, енеге қартайған шағында қарау керек ұлы, ұлы мен келіні міндетті оған Әрине. бірақ жас кезінде ә, келін мен ұлы бөлек тұрса жақсы болады деп ойлаймын өйткені біз қазір енді көп тренингтерге барамыз оқимыз сепарация деген ұғымды оқып жатырмыз иә бала бөлек тұрса өзінің өміріне өзі жауапкершілікті толықтай алуды үйренеді деген ұғым бар мысалы үшін иә сепарация деген соны оқи келе мен ойлаймын бөлек тұрғаны өзіне жақсы баланың өзіне жақсы деп ал енді қазір ә, біз 11 жылдан кейін ә, енемізбен күйеуімізбен бөлек тұрамыз деген шешімге келдік бірақ егер де ә, енеміздің бір жері ауырып сырқап қалатын болса немесе жалғыз өзі тұра алмаймын десе біз міндетті түрде бірге тұрамыз бірақ қазір ол кісі жас әдемі жұмыс жасайды бизнес вумен ә, бөлек тұрса кешке келгенде жақсы демалады балалар шулап оятпайды ол кісіні өзімен өзі болады деген ә, оймен бөлек тұрғымыз келеді бірақ уақыт, уақыты келгенде бірге тұрамыз қайтадан белгілі бір уақытқа сіздер енші алайын иә. деп тұрсыздар ғой иә, иә, иә. бұған сіздің енеңіз өзі разылығын берді ма әлде ол кісі жастардың шешімі ма он жылдан кейін ол кісі айтты он жыл бойы қас қабағыма қарадыңдар үйге келсем тамағым дайын киімім үтіктеулі үлкен рахмет деп он жылдан кейін айтты енді бөлек тұрамыз оны да көреміз десеңдер мен қарсы емеспін деп өзі разылығын білдірді бірақ біз соңында айттық біз енді ә, толықтай көшіп кетпейміз оны да көру керек деп ойлаймын өмір соң бәрін көру керек қой енді ә, оны да көрейік бөлек тұрып көрейік ә, уақытысы келгенде қайтадан бірге тұрамыз деген ойға келдік енді сіздің балаларыңыз бар иә жаңағы қызыңыз апасының қызы екен ә, ертең кішкене қиын болып қалмайды ма ә, енді ол кісі де немерелерге әбден үйренген сияқты қалай ол мысалы енді келсе тамақ дайын емес енді жалғыз өзіне <laughs> әрине ол енді сіздердің өздеріңіз отбасылық өздеріңіздің келісімдеріңіз шешімдеріңіз ғой дегенмен менің ойымша сіздер бауыр басып қалған жандар ертең бір айдан кейін өзіңіз қайтып келесіз ау мамаңызды іздеп <laughs> иә, <laughs> иә солай болсын делік толықтай қосыламын ол бөлініп кеткеннен кейін бірге тұру мүмкін емес бірге yeah. Иә. тұрып келе ба бірге тұр мен мысалға қазір елбатпен, айшлумен бірге тұрып жатырмын мен ешқашан айырыламын деп ойламаймын енді о дүниелік боламыз ғой бір алланың құрығы бар ғой сондықтан мен кеткенше бірге тұрамын деп ойлаймын ол барып он жыл бұның бұл баланың енесі жас шығар мысалға <laughs> мүмкін өзі жас болып ғой иә неғылған шығар келісім берген шығар мен келісім бере алмаймын десең <laughs> әр әр жанұяда әртүрлі болады пен иә. айсұлу естіп отыр деген <laughs> ойдамыз әр жанұяда әртүрлі ғой иә біздің менің енем жас энергиясы бар бірақ ол кісінің айтқаны болады тұрам десе тұрады жоқ өзім жалғыз тұрамын десе онда өзі жалғыз тұрады жоқ сендермен десе біз ол кісімен ешқандай бір кикілжіңсіз осы шешімді жай өздеріңіз бір жаңа <coughs> өмірдің бастау ретінде бір немесе бір иә. жаңа өмірімізде бір жаңашылдық болсын деген ниетпен иә. көріп жатырсыздар ғой ә, егер де ол кісі жоқ мен кетпейтін болдым десе онда біз ол кісіні толықтай қолдаймыз шешімді қабылдайтын ол кісі иә енді мынадай бір айтады ғой мысалға әкелеріміз бұрын жұмыстан шаршап келгенде жаңа балалардың дауысын естіп сыңғырлаған күлкісін естіп әкелеп алдан жүгіріп шыққанда шаршамыз басылады деп жатады иә енді жаңа сіз бір сөзіңіз айтып жатсыз ә, балалардың шуынан шаршайды демалсын деп жатырмыз деп енді апа сіз өзіңіз тұрып жатқаныңызға жылдарыңыз бірдей сияқты енді <laughs> бір кейде болады ма сондай сәт мысалға балалардың у шаршап енді алла берген немерелеріңіз бар аллаға шүкір ерболат көп балалы әке екенін білеміз бірге тұрып жатқанда ондай жай э, керісінше болады маған мен мысалға үш балам оқыды үш балам оқуда ол күндіз енді мына сабақ басталғалы сосын кішкентайым осы бір бір, бір екі ақ жеті болды жаңа балабақшаға бергенбіз тым тырыс үй маған ондай ұнамайды екен <laughs> маған наоборот жаңағы керісінше мен балдарсыз тұра алмайды екенмін деп ойлаймын олар бір жерге шығып кетсе де мен кейде өзім мен балдарын алып қыдыртуға неге шығып кетеді ғой сол кезде мен жалғыз өзім уақытым ұзақ өтіп болмайды сосын кей кезде ұйықтамасам да ұйықтап қаламын десең <laughs> маған өте қиын ол мен иә өзіңіз енді көпшілікті иә, жақсы көресіз көпшілікті жақсы көреміз біз үйге қонақ келген жақсы көреміз сондай адам енді біз ал бірақ сіздің мысалға келіннің тарапынан иә айсұлу ханымның тарапынан болды ма мысалға бөлек тұрып көру деген сияқты жаңа мысалға бұл кісілер өздері ә, бейбіт түрде сондай шешім қабылдап жатыр екен <laughs> бөлек тұру дейсің ба мен yeah. Иә. негізі басында келінім мен осылай отырып осылай үшеуміз сұхбаттасып отырмыз ғой сондай бір сұхбат болды да басында үйленейін деп жатқан сонда бірден шешіп алдым мен а бірге тұрасың ба бірге тұрасың бірге тұрмайсың ба сразу тұрмаймын деп айт мен ол кезде қыздың қолына кетемін деп сразу бөліп алдым сразу келісім келісім жоқ айсұлуға мықты қонатын жерім менің мама бірге тұрамыз деп сөйдеді содан кейін енді ешқандай не алған жоқпын одан кейін мен ол сөзден кейін мен шыныменен керісетін жер болса да керіспей керіспей қаламын сол бір сөз менің немде қалып қойды жүрегіңіз жылытты ғой иә жүрегімді жылытып ол келіннің мен қалай болса да бірге тұрам деген сөз біз енді ол кезде жаңа жалдамалы пәтерде тұрдық біз екі семья тұрдық білесің ғой тәтең болды иә. екі баласымен біз қанша бірге тұрдық сөйтіп айтқаннан кейін мен одан кейін жоқ енді қазір керісетін жағдай болса да жол бермеймін дейсіз ғой жоқ керіспейміз біз көзбен ғана бүйтіп қараймыз болды <laughs> мен елбаттың өзінен сөйтіп қараймын не болды мама дейді не болсын деймін сосын <laughs> сразу сразу қысқа нұсқа десеңізші қысқа біз ондай андай не қылмаймыз түсінікті енді аясын ханым сіз э, енеңізбен тұрасыз енді ол кісі де түсінуімше жұмыс істейді деп айттыңыз жаңа иә а сіз өзіңіз де қызметтесіз бе иә мен қызметтемін үй шаруасымен сонда кім айналысады э, әлде бәріне өзіңіз үлгеретін қызметтесіз бе негізі мен өзім үлгеретін қызметте болғам бір ай бұрын өзіме көмекші алдым үйге үй жұмысын ә, толықтай істеп маған көмектесетін көмекші алдым өйткені ә, біз бәріне үлгергіміз келеді үйді де жаса, үйдің жұмысын тіршілігін жасап басқа да қызметке де үлгергіміз келеді жаңа сіз айтып жатсыз блог деп блогер болғымыз келеді жақсы ата ана болғымыз келеді балаларымызға бірақ оның бәрі уақыт уақыттың тапшылығына әкеліп соғады сондықтан бізде үйде көмекші бар айтқанымыздың бәрін жасап дайындап қояды ә, э, енеме де жақсы барлық тапсырмасын береді біз сол кісінің айтқанын бәрін жасап қоямыз сонда мен үйге келгенде ә, қызметім де жасалып тұрады үйімнің там түсінікті енді ол көмекші тақырыбын қазір арнайы қозғайық иә бізге тікелей эфирге хабарласқан тыңдарманымыз көрерменіміз бар екен алло сәлематсыз ба сіз тікелей эфирдесіз сәлематсыздар ма сәлематсыз ба тыңдап тұрмыз аха менің қонақтарға қоятын сұрағым бар еді мен үйдің жалғыз баласына тұрмысқа шықтым өзім ата енем жас енді өте жас кісілер иә. бізге басынан бөлек тұруымызды ұсынып жатыр біз күні ғана күн кеше ғана қосылғанбыз содан кейін кішкене бөлек тұрудан қорқыныш бар осыған қалай кеңес айтасыздар қаншалықты дұрыс қандай шешім қабылдасам болады түсінікті рахмет ал енді бұл кісілерге қандай кеңес бересіз апа Ә, ал деді бөлек тұрсам қалай болады дейді ма <laughs> ата енесі өздері айтып рұқсат беріп жатыр иә. екен ә, жалғыз ұлына тұрмысқа шыққан дегенмен ә, рұқсатын беріп сіздер бөлек тұра беріңіздер деп жатыр екен өйткені жас кісілер екен енді ата енең жас болса айналайын келіннің өзі ыңғайсызданып тұр ғой бұл жерде енесінен соған енді жаңағыдай бірақ жүрегін жылытатын да жақсы әңгіме айтқысы келіп тұр ғой айсұлу сияқты <laughs> соған енді қандай кеңес бересіз өздеріңе байланысты балдарым жас болғанмен ата ене бірге тұрғысы келсе бірге тұрған дұрыс деп ойлаймын енді айтып отырмын ғой мен сөзімнің мағынасында ал егер де алда жылда бөлек тұра бер біз екеуміз бөлек тұрып көрейік қартайғанша десе ол келісімге байланысты ғой енді оны ә, ол жаңа үйдің жаңа күйеуіңе байланысты бір тал ә, одан кейін ата енеңе байланысты өздеріңіз шешуге болады ондай мәселені <laughs> енді мысалға бөлек тұрып сосын қайтадан ата енемен тұрған қиын болатын сияқты қалай ойлайсыз жоқ ол ол келмейді келмейді ол келмейтін себебі ата енесі бөлек тұрып қалса балдар жастар жас кезінде бөлек тұрып қалса олар уже басқаша енді үйдің ішінде де бір өзі э, жеке меншік мемлекет қой былай қарасаң иә. кішкентай мемлекет уже мемлекет дегендей сондықтан ол үйге э, енді төрт адам тұрған қалай екі адам тұрған қалай олар екеуі болса мысалы қай жерге барғысы келет барады қай жерге қалай қыдырғысы келет, қонаққа барғысы келе ме түн келеді таң келеді екеуі біледі ал енді ата енемен тұрса енді ол басқаша болады мысалы ол ата ененің енді күнде күнде ол менің келінім жаңағы енем ата енем жас екен деп енесі күнде тамақ дайындамайтын шығар енді ол енді оларға да шынымен кішкене қамқор болып бірге тұрғаннан кейін олар ол кісілерге де не жасау керек қой кішкене жағдайын жасап сөйтіп ойлаймын енді мен білмеймін өзімнің басымнан алып отқан нем ғой енді <laughs> мен мен білмеймін енді ондайды иә. енді мысалы сіздер бірге тұрасыздар иә мысалы аясын сіздер де бірге тұрасыздар енді мысалға келін күйеуіне бағыну керек иә күйеуіне бағыну керек ә, біз күйеуіміздің рұқсатымызсыз үйден шықпауымыз керек мысалға иә шариғатты айтады егер рұқсатынсыз кетсе оған лағнет айтылады дейді өйткені әрбір біздің басқан қадамызды ол кісілер білуі керек өйткені біз ол кісілердің аманатындамыз ал енді ата енеден де рұқсат сұрауы шарт па сізбен мысалға қалай байланыс рұқсат айтып айтып бүгін міне мынандай жерге бара жатырмыз мынау шақырып еді деп айтып отырады енді біз енді олар жас қой біз алда жылда бар ма бүгін енді жағдайлары келмейтіндей бүгін мысалы қонақ шақырылып жатса сол күнге ондай кезде енді келін қалады енді он шыны керек әңгіменің ал ерболат өзі бара береді мен барып қайтайын деп сөйтіп екеуі бір біріне айтып жатады сондай болады ескерту дейсіз ғой құлаққа ескерту иә? иә біз оны ұстамаймыз ғой тамағын дайындап кетеді мысалы шыныменен мен өзім басымда айтамын мен енді айсұлу келгелі мен шынымен асханаға ошым кірмеймін осы жерден әрі қарай қазір жалғастырамыз асхана туралы менің де бір сұрағым бар сізге қазір тікелей эфирге хабарласқан біздің көрерменіміз бар екен ойын тыңдап жүрсек саламатсыз ба сіз тікелей эфирдесіз мен э, сәлеметсіздер мен сәлематсыз ба қонақтар э, мен алматы қаласынан хабарласып тұрмын есіміңіз кезекбайқызы боламын машалла э, мен анау отырған ерболаттың мамасынан да үлкен әжемін а сізден үлкен екен мамасына рахметімді айтқым келеді ой ерболаттай баланы тәрбиелеп халықтың баласы қылып осындай сондай өнерлі бала дүниеге келгеніне шүкіршілік екен айналайын мың да рахмет несіпгүл апа жүз жасаңыз сондай жүрек жарды тілегіңізді білдіріп жатсыз рахмет сізге алла разы болсын рахмет жаңа жақсы да ой айтып кетті иә айналып келгенде барлығы сол бір ынтымаққа байланысты деп жатыр ғой өте жақсы айттыңыз жүз жасаңыз апа енді жаңағы бір сөзіңіз кішкене көңілімізді <laughs> қынжылтып қойды <laughs> төрімнен көрім жақын деп қазақтың сөздері әйтеуір әрбір нәрсеге табылады ғой бізде сөз дегенмен жүз жасаңыз дегіміз келеді сізге рахмет енді мына сұрақ келген екен ә, баласын келіннен қызғанатын ене жайлы не айтасыздар ұл қыздарға көз тимесін деп тығып ешкімге көрсетпей ұстау дұрыс па дейді туғалы бері баласын көрсетпейді <laughs> ал енді бір енді қазақта бар ғой енді көз тиеді сөз тиеді деп жатады біздің бірінші қоятын диагнозымыз ғой иә. <laughs> ол көз тиеді деген барлық үйде болады ғой әр әркім өз баласына сөйтіп тілейді мысалы әр ана тілейді сөйтіп көз тимесін сөз тимесін деп ол айтып отырады сондықтан енді ол үлкен баланы көз тимесін деп ол өйтіп тығып отыру білмеймін енді ондайды ондайды айта алмайды екенмін тығып отыру ол дұрыс емес жоқ өзінің кішкентай баласын тығады иә кішкентай баланы айтып иә, отырмын иә кішкентай баласын аха екі сұрақ жіберген ғой енді сонда жаңа баланы да тығып отыру жаңа көстемесіне осыған енді ойыңыз деп жатыр ғой енесі рұқсат бермейтін болып тұр ғой ешқайда шығармауға көрсетпеуге немересін иә. ол дұрыс емес ол шыққаннан кейін иә, иә бала енді қазақша жүгіріп кеткеннен кейін ол бала көз тимесін деп қалай айтып тілеп отырады ғой но бірақ ол кірген үйге адам ол баланы қарамай қалай тұрады мысалға ол бала өспей ма далаға жүгіріп ойнамай ма ол өмір бақина тығып ұстау ол, ол дұрыс емес көпшіл болып өсу қажет иә, иә бала ойнау керек қой бала жүру керек аулаға шығу керек танысу керек иә енді оны білмеймін ол көз тимесін деп тығып қойған ол ол дұрыс емес <laughs> оған білмеймін айта алмаймын ештеме <laughs> дұрыс еместен басқа <laughs> түсінікті енді сұрағыңызға жауап ала алдыңыз деген ниеттеміз енді жаңа асхана деген тақырыпқа бір қайта оралғым келіп тұр <laughs> ә, сіз жаңа айтып жатсыз мен ас үйде араласпаймын деп ал кейде болады ма мысалы ерболат өзінің бір анасының жасаған тамағын жегісі келетін сәттер болады иә ә, осы сәтте ә, бір кейде бір аналар бар сол қазан ошақ дейміз ғой енді қазан табағын келіне толықтай тапсырмай <laughs> өзі енді өзінің ас үйінде жүрген ана осыған бір не дейсіз сіз енді толықтай тапсырып қойдыңыз ба әлде ә, толықтай тапсырдым енді көп затта мен кірмеймін ә, қонақ шақырғанда енді болады кішкене нан илеп беремін көптеу енді нан илеп қол тимей жатады ғой енді сосын олар бір жаққа кеткенде борышты жақсы көреді балам соны ашып қоямын болды <laughs> анда санда ғана анда санда бір иә анда санда бір жерге кеткенде мысалы бір шетелге кетіп келеді ғой сол күні сосын бір өзі айтады мама бір сенің супың жақсы еді деп айтады өзі сол супын жақсы көреді өзім істеген соны ғана асып қоямын болды <laughs> оны да кейде былай былай болып шығады енді көп жылдан бері ұстамағаннан кейін ана неғып қаласың да кішкене қолың шығып қалды қолың шығып кетеді енді он екі жыл бойы мен шыны керек кухняға тек арасында ғана жаңа ет салып беремін нан илеп беремін кішкене арасында сол басқа кірем деп айта алмаймын ештемеге кірмеймін себебі батқа келіншек алғанда айтқанмын өзі үйленіп мен енді қайтып мен кухняға кірмеймін деп сөйлегенмін <laughs> сол өзі сөзімде тұрып жатыр шүкір аллаға бәрі бітіп жатыр <laughs> аллаға шүкір енді аясын ханым жаңа сіз көмекші алдым деп қалдыңыз ал енді қазір үйдегі асты кім әзірлеп жатыр екен көмекші ма әлде жалпы менің ойымша үйдегі асты әйел адам әзірлеу керек яғни мен ә, бірақ кейбір кезде уақыт тапшы болады уақыт жетіспей жатады сондықтан бізге көмекші керек болды ұзақ іздеп таптық жақсы көмекші бірақ мен таңға асты әдемілеп өзім жасаймын ерте тұрам, таңғы алтыда тұрам. ең бастысы әдемілеп тәтті қылып ә, э, таңғы асты пісіремін ә, одан кейінгі тамақты көмекшіміз пісіреді бірақ таңғы асты мен өзім пісіруім керек сонда өзімнің қолымнан пісірілген тамақты балаларым жесе екен енем жесе екен деген оймен өзім пісіргенді жақсы көремін түсінікті енді сіз жұмыста болған соң алып отырсыз ғой көмекші жалпы апа сіз қалай қарайсыз көмекші алуға айсұлуға көмекші қажет па үйде айсұлу уже үйде отыр оған көмекшінің қажеті жоқ мен, мен жараймын десең сіздер екеуіңіз үйдесіздер ғой айсұлу жұмыста емес қой иә үйде иә, екеуміз де жұмыстамыз енем де өзім де түсінікті иә енді э, мына жерде тағы да бір сұрақ келген екен сәлеметсіздер ме дейді бүгінгі тақырыпқа байланысты егер ене бірге тұрғысы да келмесе бөлек жүргісі келсе бірақ баласын да қызғанса бірге тұрса келінге ақша бермесе өзім бәрін басқарамын десе не істеуге болады келінге алматы облысынан жазып отыр едім дейді қалай көмек бере аламыз бұл бірге тұрса бірге де тұрғысы келеді дейді ақшаны да өзі ұстағысы келеді дейді ене ме ене иә бірақ баласын да қызғанады дейді бірге тұрса келінге ақша бермейді екен өзім бәрін басқарамын десе дейді енді енесі бірге тұрғысы келсе негізі енді ақшаны бюджетті енді бір адам ұстаған дұрыс қой ол қолдың үлкен кісі ұстаса енді ол білмеймін енді нағыз бір ә, сараң апалар болмаса енді ол бюджетті ұстағаннан кейін бәрін толық қамтамасыз ету керек деп ойлаймын себебі өзім бюджетті ұстаймын балам өзім әкеп береді мен мысалға келінге да ә, неге да керек жарақтарын алып берем, керектерін берем, қанша не қылады ақша керек па екеуміз сөйлесіп барлығын өзара екеуміз шешіп отырамыз біз елбатқа оның қатысы да жоқ елбат тек әкеліп береді енді мен ол ол енеге не деп айтамын білмеймін енді баласын қызғанса ол қалай болады сонда ол бірге тұрса баласын қызғана беру ол келінге де конечно ұстағаннан кейін беріп қой керек қой бұл келін де сол үйдің несін істейді ғой далаға барып ішкі жаққа шашып шығар сондықтан келінге де беру керек ол ақшаны ұстап бүйтіп жинап отырған не болады ол мен білмеймін ондайды мен өзім солай беремін мен қосыла кетейінші рахмет аха менің ойымша жаңағы енесі бюджетті ұстап тұрған менің ойымша дұрыс емес өйткені жаңа біз айтып кеттік қой ер адам біз ер адамнан бірінші рұқсат сұраймыз үйде отағасы деген болады ер адам болады иә әрине ананы құрметтеу керек сыйлау керек анасының бүкіл керек жарағын бала шағасы әперу, керек көмектесу керек иә бірақ үйде ер адам ақшаны ұстап бюджетті толықтай контрольге алу керек деп бақылауға иә бақылауға сіздің үйіңізде ер адам ұстайды ма иә ер адам ұстайды ә, бірақ енді біздің анамыз жұмыс жасайтын әйел ғой бізден ақша сұрамайды өзінің ақшасы өзіне жеткілікті бірақ арасында сыйлығын керек жарағын алып береміз сіз мысалы сіз мысалы жұмыс істесе сіз келінсіз сіздің ке, ә, сіздің мысалға еңбекақыңызды енеңізге тапсырасыз десе жоқ мен ә, негізі тапсырасыз десе сондай маған ә, қойса мысалы үшін сұрақ енем қойса мен тапсыратын едім өйткені айтып тұрмын ғой ол кісіні толықтай қабылдау керек айтқанын істеу керек ол кісіні құрметтеу керек бірақ менің енем ондай емес құдайға шүкір ә, ол кісі сендердей болса екен дейді артылса өзі бізге береді жаңағы үлкен қызымыздың үйірмесін өзі төлейді ол қыз ә, вокалға барады ә, биге барады оның үйірмесінің бәрін өзі төлейді яғни көмектеседі ал енді бәрі ақшаны маған әкеп бер дейтін қазір заман емес заман өзгеріп келе жатыр мысалы үшін менің өзімнің анам бұрынғы ә, жалақысын ә, енесіне апарған менің әжеме апарып берген ғой сол кезде сондай уақыт болған қазір заман талабы басқаша заман өзгеріп келе жатыр әр адам өзінің бюджетін өзі жүргізсе де болады әр жанұя отағасы жүргізсін менің ойымша сол өте дұрыс мен бірдеңе алатын болсам күйеуімнен сұраймын алсам болады ма күйеу деген түзде иә, иә? ақша енді асыраушы сол кісілер ғой иә дегенмен бірақ әйелдің жаратысы көп жарататын нәрсеміз жеке затымыз болады иә ас үйдегі затымыз болады келетін қонағымыз айтып келетіні бар айтпай келмейтіні бар деген сияқты иә. ә, сол себепті енді бірақ әрқайсысы үшін де кейде күйеуімізді мазалай алмай жататын да сәттер болады мысалы ә, мысалға менің күйеуім керісінше ә, ақша сенде болсыншы мен даладамын ғой мен кейде анда мұнда сапарға кетіп қалатыным бар деп жатады да мысалға сол себепті енді бір әрбір отбасыда бір бұл бір ә, келісіммен иә өзара бір ә, шешімге келетін бірлікте шешілетін дүние сияқты енді мына жерде тағы да бір жақсы сұрақ келіпті осыны өзім де ойлап отқам жаңадан бері жаңа айтып жатыр иә, бізге келіндер хабарласып жаңағы енем қызғанады қалай болса енді не істесек болады деген сияқты осы жерде сол анасы қызғаншақ бала қалай болып өседі дейді да осы нәрсе расымен де ә, мысалға кейде жаңа баласын қызғанатын аналар болады деп жатырмыз ғой мысалы әжесінен немересін қызғанады деген сияқты осы баланың психикасына қаншалықты әсер етеді баланың тәрбиесіне рөлі қалай болады жағынан бір ойыңызды айта өтсеңіз енді білмеймін ғой ол немересін қызғанғанда енді ол қалай болады қызғану дұрыс емес енді ол оның баласының баласы ғой енді ол да енді өзінің баласының баласын қалай қызғанады ол де ертең үлкейеді сонда ол өзінің алдына келеді ғой жаңа айтады ғой атаңа не істесең алдыңа сол келеді дейді иә сондықтан ол дұрыс емес зат енді ол өткен замандарда мысалға баласы жоқтар екі ағайын жігіттердің мысалға бірінің мысалы баласын екіншісінде бала болмаса асырап та алып жатыр сондықтан енді ол алып кетіп жатқан жоқ қой ол баласын бір жаққа сол үйде тұрып жатса енді тұрмағанда да бөлек тұрып жатса да ол баланы апарып ата енесіне сүйгізгенде апарып бір мауқын басады немере деген тәтті ғой енді ол бір ол қызғану дұрыс емес иә қызғанады бәрібір соның баласы ғой ол түбі ол кісі ары қарай алып кетіп жатқан жоқ қой ешқаяққа <laughs> өзімен бірге жоқ шынымен ғой енді ол бала қалады ғой негізі тәрбиесін несін берсе ол ата әжесінде тұрған ештеме жоқ ол нағыз тәрбие деген ата әжеде тұр мысалға біздер кішкентай бірдемені олар білмеген затты біз үйретіп отырмыз ананы бүйтуге болмайды ананы сөйтуге болмайды балам деп түсіндіреміз мысалға балдарға біз кейде кітаптан оқимыз әйтеуір түсіндіріп неғылып сондықтан атананың ананың еш зияны жоқ деп ойлаймын ата әженің иә өте жақсы орынды айттыңыз енді бізде бұл тақырып енді жаңағыда айтып жатырмыз ғой бітпейтін тақырып бітпейтін дау алайда біздің бір сағатымыз тез өте шығыпты кішкене ойымызды қорытындылап осы көрермендерге осы бүгінгі тақырыпқа байланысты соңғы ақыл кеңестеріңізді кішкене қорытынды ойларыңызбен бөлісіп бағдарламамызды тәмамдасақ не айтамыз бала деген енді ол әр ата ананың немере деген бала деген әр ата ананың ата әженің бақыты ғой сол балдардың қызығын көріп еш уақытта осы балдардың немерелердің жамандығын көрмей сол көз алдарына аман болып өз әке шешелері балдары аман болып балдардың әке шешелері аман болып жүрсе біздің ең қуанышты кезіміз сол сол балдар бақытты болсын ауырмасын еш уақытта айтқаныңыз келсін иә. сау болсын ә, енді мен өзім жас келін болғандықтан барлық жас келіндерге айтарым күйеуіңізді қалай жақсы көрсеңіз күйеуіңіздің ата анасын туған туыстарын тура солай жақсы көруге тырысу керек жақсы көріңіз десеңізші иә жақсы <laughs> көріңіздер иә. ә, жақсы көріп толықтай қабылдау керек ол yeah. Иә. кісіні өзгерту мүмкін емес сондықтан қабылдаңыздар ә, уақыт өте келе бәрі жақсы болып кетеді түсінікті күйеуімізді қалай жақсы көреміз анамызды дәл солай жақсы көрейік ешқандай да арамызда қызғаныш болмасын деген ниетпен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз сіздермен бірге болған сырласайық бағдарламасы және оның жүргізушісі мен маржан сәдуақасова ал киімді маған ұсынған инмод алматы дүкеніне алғысымызды білдіреміз келесі кездескенше аптасына бес күн сіздермен бірге тікелей эфирде жолыққанша сау